si unajua si unajua si unajua Johnny sisi raiga yeah yeah kiwewe ndio buda moja sound Producer zina wigo wiggle wiggle wiggle manze jage wiggle wiggle the balls of my boys ina jigo jiggle jiggle jigo manze balls jigo Niko kisa staki cha kuficha, wacha urasta buda unanimaliza. lola lolo siana chatisha Aki mangwa buda siana jificha Achana zako buda chorea, Aki piga nduru wanadaini kunyongwa. Kwani mene menenana najua niko mangwa pete kali na uchiza chini ya wapa hone kali hadi jote kali ya mwa Mama kwa patri matri, minapenda kanitri toa kutu hadi form ya weekendi, alafu watu sema tu kumedi, acha fisi yenivocha na dishadi poko, wale wasoko moko moko hadi hikuwe moto, akidunga booster jemela laze, ameringa sana siye nilelez, kale kasponya buda we mnyonyezi, kashinjugu enajaiza teka adipoko fantasizer mesimizer pedi sanitizer haumade mwana takkadi jege zina wigo wigo wigo wigo manze jege wigo wigo adi balls za my boys zina jigo jigo jigo jigo manze balls jigo jigo fast ding fast epuka kisha sondeka kama siko stage kama siko stage wanadai kuomoka toka this place mindo king madhafaka vipi bucha fuwa machupa bonge la duda na dai kuyakuta shada za juja manze zinatisha pom ni bazenga dem lewa na katot kanafana na pokot uliza usi tense ngoma zetu zina hit kama 10 over 10 Whoops, badwe amelipa maari follow the leader dem amebeba madiaba za niki majegi za kati na mwili za vera cheza nezo hizo diaba chore hadi nam si hau madem wanateka dijegi zina wigo wigo Jiggle, wiggle, manze, jiggy, wiggle. wiggle. At the balls of my boys in a jiggle. Jiggle, jiggle, jiggle manze, balls jiggle. Jiggle. Mina niko maji shika juani, kudunda ndo na dunda make jani june geza na shika manze fita kikubali ndo na spinna, kama ni manga mina manga ndani ya keja. Cheki ule msupa kani nyema amebeba, smati ako fine na nga kucheka na ana kofit akiringa tu maringo, cheza kibenten na ubebe loloten, siko Mr. Kenja melala gelatin na zako 3 enda chore yako saba you the my queen nina feel niko free anyway right gang number one Si 1 mwade mwana madem wanataka dijegi zina wigo wigo wigo wigo manze jegi wigo wigo adi balls za my boys zina jigo jigo jigo jigo manze balls jigo jigo Ama master buda minisha ku master intagang move past the mini tricks manze make you happy fa it's the daily jama quest mimi kama sairo twende tu below kuna serenta kushow cheza tukiwewe buda tukiflow hadi nina feel niko high nikiflow tena wanifanya niko 100 tu below pick up the day wanadai ninatesa super girl kweli we ni majakila no doubt kakoroma takukula hey babe ham ina jela kukudai ndo hop utandichukua bila hela si sihaum wanatoka dijege zina wigo wigo wigo, wigo manze jege wigo, wigo. adi bol za maboy zina jigo Zigo jigo jigo manze balls jigo zangu zimeshika nipate kwa jaba so chorea rada ya mkoro nipate makejani nikichila dimoro rieng ni kukemba joe watagwan zangu zimeshika zangu ziko fine so panua rarua madua kwanza minapenda napenda kidizaun naipiga magoti unaengoja mjulubeng ni kufix Mo moja sounds